Bam, badura, dura, dura, duram, dam, dam. dura, pa, minha tristeza de Dice diste nunca prece que la regrese porque eu puedo posso mais sofrer chega de saudade a de que sin el há país no há beleza tristeza e melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Os meus beijinhos a nadar no mar, do que os beijinhos que eu darei na sua boca. meus braços os abraços ao descer milhões de abraços apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que pra deixar sem negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você viver sem mim brilhar Esse negócio de você longe de mim